бурных снегов. Потерян наш след, мы уйдем за дождем. Разбив зеркала краю тишины. полночно жду Укажет нам путь По другую сторону дня вернет нам глаза. По другую сторону дня идем туда, где время хранит наши песни.